ai âm thầm tài giết thiêu bất quay cởi lộ diệu tập tin tin tin đều giá hơi miêu 投資工誒為，不就富貴尊榮。前腰亦是換， 娇娆，又是惊弓之鸟。 心起沉覓得窠臼，望鞋踏破了，不享榮華富貴，現已到將。 心啊情，今向贫，边要我烦惊，亦抛却，唯望已娇你歌。 算快，落近先，只盼已嬌紅啊！Oh, oh, oh. 何苦冷面无情，令我莫名其妙啦！我有苦衷难道，还望王子你恕饶咯。恕饶？你你你，累到我拍档。 情未了，恨难消，恨你迷人艳曲。 令我知当还啊要，此后难终。 Châu đi tây sang à à à à 我寻曲妙，我亦唯有抛却玉箫啊。系咧，不如你带我拜访你高堂，话我应承，也未可了。